Tá, mas eu, eu, eu, eu, eu, Seu, ai. 什么？酷啊！我这个，什么？我这个酷。 Павлів. Чука, чукаю. Помощью. Gì gì? Se lo consigo buscar, baby. Chưa có nhiều nhiều 是，就，嗯，就用。 这是最快呀！太快了！太我了！ 是，就乖乖，嗯。